Hallo und moin moin. Wir sind in der Nähe von Hamburg an einem geheimnisvollen Ort, in einer Halle, in der es ziemlich alles gibt. Es ist ziemlich ein kleines Paradies hier. Ja, gleich mal, wir sind so dankbar für diese Möglichkeit. Es ist wirklich super. Wir wissen, dass es eine einmalige Chance ist für uns und das ist echt super. Und wir werden hier die nächsten Wochen verbringen. Primär, weil wir das Getriebe vom Defender überholen. Und ja, es sind sonst auch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Und wir werden auch den Innenausbau hier machen. Ja, das hier war der Innenausbau, den wir vor zwei Jahren sehr, sehr aufwendig, äh, mit viel Liebe, nein, eigentlich nicht aufwendig. <laughs> Aber mit viel Liebe. Hat eigentlich super funktioniert, gerade diese Sofa-Gelegenheit, wo man da hinten so äh, sitzen konnte, war eigentlich super. Ich spreche so Deutsch. Ja. Weil ich mit so viel Deutschen rede in letzter Zeit. <clears throat> Miau. Jetzt wollen wir doch einen Schlafplatz innen drinnen für zwei Personen haben. Also, dass man drinnen eben liegen kann. Wo wir das befestigen werden, auf welchen Befestigungspunkten, keine Ahnung. Das schauen wir mal. Zuerst nehmen wir es jetzt mal raus. So, wir fahren jetzt mal hinten auf Rampen rauf und vorne bocken wir das Auto dann auf, damit wir dann zuerst zur Servopumpe von der Lenkung kommen, weil die ist undicht und dann morgen das Getriebe machen. Ja, die haben wir. Aber ich weiß nicht die Übersetzung von. So, der Kübel voll. Das ist jetzt alles äh, Getriebeöl und Verteilergetriebeöl gemischt und abgetropft. Da rinnt es langsam raus. Und das hier ist die untere Schraube vom Getriebe. Und so viele Metallspäne hat der Magnet von unten angezogen. Was ersetzt du gerade? Ein Auspuffgummi, gell? Ja, <laughs> das zweimal schon gelöst und jetzt lösen wir noch das dritte und es muss da mal <laughs> gehalten werden. So, und jetzt ist so ziemlich alles rund um im Getriebe schon losgeschraubt und wir werden es jetzt mit dem Wagenheber so ein bisschen anheben. Ein Stück weiter runter. Hier ist es komplett frei. Dann sollst du 5 cm, 10 cm sowas zurück und dann lassen wir es langsam ab und hoffen, dass keiner zerquetscht wird. Das Verteilergetriebe lassen wir dran, damit es besser ja, das ausbalanciert so ist vorne hinten. Ja, und jetzt musst du wieder ein bisschen. Ah, das ist eigentlich perfekt. So, kriegt man die auch perfekt wieder rein. Perfekt. So, kriegt man die auch perfekt wieder rein. Zu tief. Fast. Jo, jo, jo, jo. Geiler Schnack. Das ist ein Top-Tipp von Didi. Einen Karton nehmen und mit dem Schraubenzieher Löcher reinhämmern und dann quasi in der richtigen Reihenfolge reinstecken. Und so ist es quasi wie eine Schablone. Sehr, sehr smart. Es tut sich auch sonst einiges. Wir haben zum Beispiel... Es tut sich auch sonst einiges. Wir haben ziemlich alles, was nur geht, aus dem Defender rausgegeben, außer das da. Und ja, es gibt einige Schrauben, die so fest gerostet sind, dass wir sie jetzt auflexen wollen. Wir sind jetzt in der Werkstatt, wo unser Getriebe überholt wird und es ist eine ziemlich coole Werkstatt und wir dürfen jetzt dabei sein und ein bisschen zuschauen wir messen, wir messen so und mit Das ist alles so mega cool hier. Es ist so viel verschiedenes Zeug. Man kann alles angreifen, alles anschauen, was was macht und so. Mega cool. Jetzt ist mal das ganze Getriebe auseinandergenommen und jetzt kommt das schwierigere Teil, dass man es wieder zusammenbaut mit den neuen Teilen. Und ja, bis jetzt hat es vielleicht eine halbe Stunde oder so gedauert und ich nehme an, dass es noch so eine Stunde oder so dauern wird und dann ist es schon erledigt. Perfekt. Safety first. Ja, es ist schon zusammengebaut. Jetzt äh, setzen wir den Schalthebel noch auf und dann schalten wir die Gänge durch. will er Fratzen dann schauen wir mal. Ne? Das darf er gar nicht, ne? Aber ist zuversichtlich. Der Lauf ist immer gut. Der Lauf. Das fünfte dann, ja? Oder wie? Jo. Jo, super. Es passt alles, es war nicht mehr kaputt, als wir gedacht haben oder so. Also wir brauchen keine extra ähm, Ersatzteile. Und ja, es funktioniert alles, ist ziemlich fertig und wir sind sehr zufrieden. Vielen Dank an Arthur und Rainer. Und jo, ich weiß nicht, ob wir heute noch was machen werden, aber als nächstes ist dann, hm, ich weiß nicht, ein paar Sachen sind noch zu tun. Ja, jetzt gerade schleifen wir die ganzen rostigen Stellen an, zu einem Drahtbürstenaufsatz für die Flex halt. Dann kommt da Farbe drüber und dann noch ein bisschen Wachs drauf. Das sollten ein paar lebensverlängernde Maßnahmen sein für den Defender und schaut echt schon bling bling aus fast, weil das da zum Beispiel war so eine Traverse, wie auch immer, die war wirklich recht rostig da innen und ja, jetzt schaut sie wieder schön aus. Ah. Langsam reicht schon, oder? Oh, ja. Ja, gestern habe ich aber schon gestrichen unten innen und das schaut so gut aus. Ja, deswegen machen wir weiter. Aber es ist anstrengend. Das Schwierige ist halt diese kleinen Kanten, Pipapo, zum Beispiel da, wo das dann so rausschaut. Und es ist ja nicht nur, dass man das nur anschleifen muss, sondern du hast diesen klebrigen, wachsigen Unterbodenschutz von vorher noch drauf und da rostet halt ein bisschen was drunter, deswegen musst du es halt weitestgehend weg. die letzten Tage war es echt hart, weil das Schleifen an sich ist eine recht mühsame Arbeit, weil man halt diesen ganzen Anzug anhat. Dadurch, dass es so kalt ist in der Halle, wenn man ausatmet, kondensiert die Luft, geht in die Brille über die Nase nach oben und dann beschlägt die Brille. <laughs> Dann muss man die Brille runtergeben, dann rieselt einem das Zeug in die Augen. Das Tor war immer zu, es gab immer nur Kunstlicht und oh, das hat wirklich uns teilweise in den Wahnsinn getrieben. Jetzt ist schon langsam ein Ende in Sicht. Also alles hinter mir, ab dieser Hand nach hinten, ist alles schon geschliffen und da vorne ist es jetzt noch zu machen. Und das ist eh ganz angenehm zugänglich, weil wir vorne die Räder runtergeschraubt haben. Auf jeden Fall, was wir grundsätzlich machen, ist halt nicht nur diesen Flugrost entfernen, sondern eben da auch sind halt so, also man sieht es nicht so gut, da jeweils sind halt so ein bisschen Sachen, ähm, die halt schon vom Rost aufgequollen sind. Und das, den losen Rost müssen wir halt beseitigen. Dann haben wir so eine wunderbare Farbe. Primax Paint Repair. Eine so eine Dose kostet 50 Euro. Das kann man eben auch auf leichten Flugrost auftragen und das ist quasi wie so eine Rostschutzfarbe, die den Rost unten drunter neutralisiert und dann aber gleich schon Schutzlack drüber ist. Also das ist angeblich recht cooles Zeug. Und die Stoßstange da drüben, die war wirklich echt arg. Also was da für Rost dran war, das, ich kann das wirklich so Stückchen Metall kann ich mit dem Schraubenzieher wegkratzen, das ist so krass. Ne? Schau kann das einfach. Und das ist wirklich dick. Also das, das ist einfach nur Rost. Also es ist, es ist alles halt nicht so schlimm, weil wenn man das jetzt abschleift, dann schaut das nachher wirklich ganz super aus. Ähm, dann kommt eben noch Rostschutzfarbe drauf und dann, es muss ja nicht bling bling sein, es soll ja nur nicht unbedingt vom Auto fallen. Wir sind inzwischen beim Streichen. Wir haben die letzte Woche nur geschliffen, den ganzen Rost runtergeschliffen. Und jetzt sind wir beim Streichen. Die erste Schicht wird weiß, die zweite dann grau und dann kommt der Unterbodenschutz drauf. Und das ist ganz schön viel Arbeit. Also am Anfang dachte ich, es ist so ein richtiger, so ein, wie sagt man das? Man baut seine Beziehung zu dem Defender auf, weil man halt alles so schön einstreicht und so weiter. Inzwischen nervt es <laughs> eigentlich nur noch. Aber, aber ja. Inzwischen ist schon die zweite Schicht vorne drauf, zumindest hinten ist noch schön weiß. Und äh, es ist jetzt eben dunkelgrau und heute wahrscheinlich kommt das Getriebe hinein. Das da ist die Rückseite vom Motor und hier drinnen sitzt so eine Messingbuchse, die sollte man auch tauschen und die werden wir auch tauschen. Das hat Nepomux Reise auch erst vor kurzem gemacht <laughs> und ich glaube, die haben da vier Stunden oder sowas dafür gebraucht. Aber dank ihrer Erfahrung wissen wir jetzt, dass man es einfach äh, kaputt hauen muss und dann einfach die Trümmer rausnimmt. Das ist die Schwungscheibe. In das Zahnrad greift später der Startermotor, der Anlasser. Und das ist ziemlich schwer, das kommt jetzt wieder rauf und langsam kommt alles wieder zusammen. Und hoffentlich ist auf wundersame Weise dann keine Schraube über und alles funktioniert. <laughs> Tada! Das jetzt ist ein besonderer Moment, weil jetzt wird nichts mehr vom Auto runtergenommen oder runtergebaut, sondern jetzt ist quasi der maximale Abbauzustand erreicht. Und jetzt kommen, kommen nur noch Sachen, äh, die quasi in gut wieder dran gebaut werden. Hier kann man schön aufs Getriebe sehen und kann man schön die Sachen anschließen und sowas. Vorne der Getriebetunnel, wo da quasi der Schalthebel rauskommt, das ist auch alles weg. Das heißt, es ist wirklich so wie bei einem äh, Tesla, dass man quasi so vom Fahrersitz ohne Mühen zum Beifahrersitz rutschen kann. Ähm, bleibt aber nicht so leider. Und ja, das heißt, wir schauen jetzt mal, dass wir das Getriebe reinbekommen. Wir haben so einen super Motorkran dafür. Beim Ausbauen hatten wir nur diesen Wagenheber. Und ja, das machen wir jetzt, Karin. Bist du motiviert? Jo. 150 Das sind äh, 14 Etappenstarten voll. Rauf? Boris wollte mich verdrängen. Boris hat geschrieben, vor tausenden Jahren verlieren zu können, fällt er um in eine Zwangsislamisierung vor. wollen. Da hat der Chalet Schmerzen mit Ich drücke den Mund jetzt hinunter, das ist gleich, was sich bewegen wird. Okay. Und das äh, versucht einfach so zu keilen, dass es so bleibt. Ja. Aha. Ja. Dann kommt es wieder weg. Es ist immer gut, wenn du sagst, bevor es weggeht, weil mein Arm ist sonst ah, reingekämpft. Okay. Hm? So, wir müssen es nach vorne drücken, damit sich der genau. Schalthebel genau. ausgeht. Aber vorne steht es irgendwie an. Wie habt ihr das eigentlich rausbekommen? Naja, raus ist immer leichter. Die Schalthebel sind irgendwie so... Ja, ja, das weiß ich, aber muss halt immer der Beifahrer schalten. Wieso bin ich eigentlich jetzt da herumgewechselt? Wenn ich jetzt wieder da stecke. Ne? <laughs> Ah, ah, oh, da stehen wir schon an bei den Schrauben. Ja. Das ist ja exquisit. <laughs> Was ist mit dem Schalthebel? Schaust du auf den? Nein. Ja, das, das rede ich die ganze Zeit. Aber wie? Können wir nicht im Kran das noch höher nehmen? Ja, ja, ja, super. An was schaltest du? Das ist wirklich schwer zu sagen. Das heißt, ich kann nicht außen so rundherum sehen, ob Zahnräder, bla Nein, gar nicht. Okay. Deswegen ist es auch so mühsam. Etwas tut sich, was hast du gemacht? Nichts. bin wieder ausgekettet. Ja, diese Gewichtsverlagerung war gut. Ja, genau, genau. Durchs Wackeln kommt es näher. Es muss ja noch ein bisschen gedreht werden. Ja, es müsste so, so sein. Ja, genau. Ja, das ist super, das ist super. Weiter, weiter. Ja, okay, okay, okay. Ja, ja, ja, ja. Ist nur ein bisschen schief jetzt. Von der Ausrichtung passt es jetzt super. Probier mit dem. Ja, ja, ja. Es zieht sich richtig hin. Ja! Ja! Super. Rein theoretisch könnte man schon wieder schalten. Das Getriebe ist drinnen. Es ist jetzt nach 23 Uhr. Bei uns war es so, dass die Fenster in der zweiten Sitzreihe immer sehr, sehr schwer gingen zum Kurbeln. Und wir haben jetzt mal alles abgenommen und dann neue Führungsleisten aus Filz eingebaut. Und da ist innen drinnen in der Filzleiste ist eingearbeitet ein U-Profil. Und das hat einfach von unten angefangen, komplett wegzurosten. Ja, Irgendwo da liegt noch ein Teil. So aufgequollen sah das alte aus. Das Metall da ist einfach schon komplett weggerostet. Das ist nur noch Gummi. Und das ist von irgendeinem so Oldtimer-Zubehör oder sowas. Das kostet irgendwie 3,50 Euro pro Meter. Und das ist echt super duper. Und jetzt haben wir gerade das Fenster wieder eingebaut. Und wir möchten diesen Moment teilen, weil ich glaube, das haben mehrere Defender-Fahrer. Es geht so unglaublich leicht. Gut, unten wird es ein bisschen schwierig und dann noch wieder hinauf. Also vorher musste man sich wirklich so fast mit Gewalt, dass man Angst hatte, dass es bricht, drauflehnen und jetzt geht es einfach so mit einer Hand. Das ist wundervoll.